Mampiavaka ny carton mada moa izany dia ataonay meme foana ny visuel anareo raha ohatra ka mbola tsy manana visuel dia realisenay gratuit an! Raha efa manana kosa nareo dia afaka mitondra clé usb afaka alefa AMD. Dia manasa antsika rehetra izany hitsidika ny pejy facebook ny carton mada an! Ny adresse mail moa izany dia ny. Carton poemada zero un a arobase gmail point com a Ny numéro telephone dia tsy miova fa ny zero trente huit douze a cent cinquante et un quatre vingt treize Dia alefaso ho herinandro ivelomy commande a! Amin'izay tsy tara.